à l'hosto. L'aiguille hypodermique me cherche les lipides. Le bip s'alarme de mon masque livide. T'inquiète, Doc. show, show. down T'es première, lucide. Je fais mon check-up comme d'hab, tout baigne limpide. Résultat zéro, double zéro.